تحركات جلسة هذا اليوم التي تختلف كثيرا عما حدث في الأمس معنا مباشرة من عمان السيد سركيس تشبريان وهو محلل أسواق في Equiti Group أهلا ومرحبا بك معنا سيد سركيس دعني أبدأ آه، ب آه، يعني محاولة امتصاص السوق آه، لما يحدث أسواق الأسهم لاحظناها بالأمس الولايات المتحدة الأمريكية كانت نوعا ما على تماسك اليوم آسيا كذلك على ارتفاع الأسواق العربية تحاول أن ترتد هل يعني تأثير التوترات الجيوسياسية بدأت السوق تأخذ يصنفه فقط كسلوك مضاربي ليس أكثر في الحقيقة بالفعل نرى توجهات نحو المضاربة حاليا في الأسواق المالية لكن لا أستطيع أن أقول بأن الأسواق المالية عموما حول العالم تهمش التوترات الجيوسياسية لكن في الوقت الراهن نرى توجه نحو المضاربة واستغلال أي انخفاض في الأسعار لدخول مراكز مالية جديدة وهذا ما يؤدي إلى حالات من التذبذب السعري إن كان ما بين ارتفاع أو عمليات جني أرباح تكون مؤقتة وبنظرة عامة إلى التوجهات الإجمالية لأسواق الأسهم دعونا نتحدث تحديدا عن الأسواق الأمريكية فدورة الأعمال ما تزال حتى هذه اللحظة في اتجاهات صاعدة ولم تصدر أي بيانات اقتصادية أو حقائق تفيد بأن دورة الأعمال قد قاربت على الانتهاء في الاتجاه الصاعد لذلك مع كل انخفاض نرى بأن المتداولين في الأسواق المالية يتوجهون لاستغلال انخفاض الأسعار لاتخاذ مراكز مالية في مضاربات سريعة لكن لا نستطيع أن نستثني بين الحين والآخر حصول تصحيحات وربما تذبذب بين الحين والآخر نعم لنتحدث أيضا عن البيانات التي صدرت من منطقة اليورو كيف ترى تحركات اليورو في هذه المرحلة ماذا أيضا عن وضع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية آه، بالنسبة لليورو فهو حاليا يعاني إذا تحدثنا فنيا من مقاومات حول مستوى 1.12 وهذه المقاومات طالما نجحت في إيقاف الاتجاهات الصاعدة وبنظرة إلى توقعات تحركات البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي 2020 فالبنك المركزي الأوروبي ربما يتوجه أكثر نحو استخدام سياسات آه، إن كانت مالية أو حتى نقدية لتحفيز الاقتصاد وهذا ما يبقي على الضعف الإجمالي لليورو إن كان مقابل الدولار وبعض العملات الأجنبية الأخرى وبشكل عام كما نرى فأن اليورو اتخذ اتجاهات ضمن نطاقات محدودة ما زال محافظا عليها منذ عدة أشهر وهذه الاتجاهات ربما تستمر لحين ظهور مزيد من الإيضاحات حول توجهات إن كان البنك المركزي الأوروبي هل سوف يقوم بتخفيض الفائدة الإيداع لمرات أخرى في سبيل دفع مستويات التضخم للارتفاع فمستويات التضخم حاليا في منطقة اليورو بعيدة ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي فالبنك المركزي الأوروبي يريد أن تكون نسبة التضخم قريبا ما دون 2% لكن حاليا نرى بأن آخر القراءات تعبر عن مستوى تضخم عند 1% وحتى البيانات المنتظرة اليوم رغم التوقع نعم. ببعض الارتفاع في نسبة التضخم إلا نعم. أنها نعم. ما تزال منخفضة سيد تشوبريان بالنسبة للذهب يعني وجدناه عند ال 1587 بالأمس لكنه لم آه، يدم طويلا على هذه المستويات ما السبب الذي لا يدعم في جلسة هذا اليوم بالصعود السريع باختصار لو سمحت نعم الآن أسعار الذهب في اتجاه صاعد إجمالي ليس فقط بسبب التوترات الجيوسياسية بل أيضا بسبب توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي لكن هنالك مضاربات تحصل أثناء الموجة الصاعدة والمضاربون في العادة يفضلون جني الأرباح عند عندما تتوقف الاتجاهات الصاعدة خصوصا لو كان التوقف قرب المقاومات فمستوى 1587 إلى مستوى 1590 تمثل مستويات مقاومة حتى ولو بشكل مؤقت ومما أدى إلى حصول عمليات جني أرباح أثرت على أسعار الذهب لكن بشكل عام ما, ما زالت الاتجاهات الإجمالية الصاعدة قائمة حتى هذه اللحظة نعم أشكرك آه، سركيس شبريان وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب أشكرك على كل هذه المعلومات